Para. <laughs> relaxa, relaxa. O papai que tá na zaga, mulher. Eu matei um Rolando! Eu matei o professor Rolando! Matei outro! Eu já matei oito! Vem, é, caralho! Mantém, mantém, não recuar, mas não ficar quieto. Ai, Calica! Eu não tenho mais munição, eu tenho 40 munição. Bisnaga morreu. Matei outro, ai, Calica! O Bisnaga morreu. Bisnaga morreu. Se pá, tem gente lá no fundo, Cezinho. Tem não, tem não. Relaxa, rapaziada, eu vou buscar um busão e vou buscar você na prisão, pô. Sério, sério, que tem? Naga morreu. Não sei. Não eu, sei.